Abang! Abang! Abang! Wan! Puna, Dek? Abang, nanti kunci Honda si, Ad. Rupa kunci Honda, Dek? Tak berapa mana, Bang? Lupa ke kunci Honda? Menyangka nak beli apa mana? Kajak jangan dapat. Nyempat kedai tau. Apa dengan Honda hari? Ah, buat abang yang cerita. Dah. được, Ecuador tu Bong siapa ya? Oh, asyik đã bông bong ya? Oma bác cũng đã chịu quay dạy của nó được Hey. Kau tanya ke? Tak dapat mas Kau pala order? Kau kemas ke roh aku? Tak ilah sang, kau jangan pergi Eh, sotong Abang Abang Kak Abang Abang Kak Abang Apa nak ada? Lu lah, tanya Kiban abang yang lukun amal yang soleh Anut yang soleh Dan sedekah yang soleh Mana ada? Dalam Al-Quran surat kahfi ayat kelele atau ayat yang akhir dipegah oleh Allah inan amalan yang saleh adalah amalan yang analisi siri jadi nyatanya perle bujuk kanak yang saleh berarti bujuk yang analisi siri man pakai bahasa siriknya nabang siriknya na lebo perkara yang pun sirik jali yang kedua sirik kafi yang kedua sirik kafir kafir ciri jadi contoh ji lagi tanya ke semua batu semua kuburan semua pantai dan raja dan lain-lain punya ciri kafi wujud ria sumah dan lain-lain ha. yang ke ciri kafi kafi ciri yang paling halu yang ke cirinya yang paling berat hati bermasalah kerana itulah yang ciri oh yang halu tak yang itulah yang ke yang ciri pada raya Assalamualaikum Assalamualaikum masak kali main dalam badan ku. Alah pat ku test tiga. Eh, oh, oh, hai bak lemu ngan ku bui dai ka test. Hai. Hai bak kajak tapa kena lautan kena hai pendekar. Oh, ulok dah kan. Kapres nak buat ku pegadah ada aku. Ji ajunya ah, ku ngin ka gada. Tak ngin ke hai? Menya gadah ina bak ka tetap lelo. Tawah dia aku. Kau gadah kau. Hoi kau. Oh. Thôi cờ Ô mà cá cơ nhỏ bé cũng đương rồi nè Không trừ nhiều Negara jai gapu bu cumba mampla mina. Kata la baca doa hello. Ilmu kami dah nak penutu nyang kacau rasa. Anjay kutren le. Hai pendekar ajaib, katron you gede. Pendekar ni on dia. Ah. Tak pernah nak hinan bo. Baga haju, ayo putra leo. Bocok terang nak ilmu elongnya. ப ี ய อ ன ல ாา் ப ு ன ாาวะเ ட ตรเ ந ดีปรเล்าே ட ா ட ் ஓ டிவா นั่นคือบ้านเนื้อกาซุเชฟโยปีกากอนเพราะมึงอยากพี่เนาะอยากกินดีกินดีนะยะอยากกินดีกินดีนะยะมาคุณอยากอีกเลย hanya ni ke belakang. Hai. Kau apa ke ke belakang? Mana nunggu. Buah nak malai kau ngau rung ke api. Ya oi gede. Pedih nak oi pakah. Kah lo. Pedih nak oi. ikkum la kha kam chewe ma le de de o ngau du ngam bu ulam ikah bilam ya oi bri mà le de de ngầu ngau ngam bù, bạn đâu rồi Oh man, tak eh biar dia kot. Sebenarnya Kanan ID Bereh Bereh Tiung bobo Oh Tiung bobo Kalau tidak bobo Digigit ular Tiung bobo Oh Tiung bobo Kalau tidak bobo Digigit ular Oh, baik dah. Ya. Pu ang ang dah. Nampak pasti lempuh mangga. Bah ke mana? Ah. Ayun na! Ayun na! Oh. <laughs>